<laughs> 我跟你们说什么？亲戚等你路过，他气死我的。不是，不是，这个不简单的。为什么？陕西酱很快，不用麻烦。为什么我以前没有拍啊？以前没有这个聪明嘛？现在越来越聪明了嘛？真的很奇这样。为什么呢？好，我跟你说。嗯，那我不用浪费时间了。OK，那你看我马桶去，你久一上线。 其实好干净嘅，因为我洗了没有多久啫。我拿个冲凉先，OK，冲凉粒，安正先哈。咁啊，饮好啦，我打开一个。咁啊，饮好啦，我很简单的，不用。诶，有阵，冲干净有点点阵，因为，我洗啲就蛮重要嘛。咦，我又不记得，没关系啦。 一洗衣粉，放下去，放多少？我夸张一点啦，做几你哈哈，又夸张，放多少少嘛，OK。咁样忍下啦哈，因为我现在用呢个方法洗呢，我要，呃，好像我不用，呃，浪费我嘅时间，真的，嗱，就是这么简单。 那么杨桃那些恩酱呀，其实是家里的厕所没办法啦，因為我要神市爭呢個方法，呢、這個唔得攝㗎，恩醬這樣先，一個人吃先，用啲番梘啊、紙粉啊、紙粉一進去先，因為主要因為美國飯食唔一樣嘅，啊，咁我一進去啦，OK，嗯。 黑色都有哦，哈！唉，没办法了，真的有，因为那有嘛，我打到那有看电视的，反正当然定有噶啦，就里面看不到噶。咁啊，为什么我用这个方法教你以前我没有想到，后来才想到嘛。所以我也要教你们啦。认真啊，没关系了。咁啊，首先呢，拿这个，这个什么？ 这个水质啊，哎呦，真的没有它，真的，啊，怎么用呢？哈，首先呢，啊，怎么样？因为领到他的安针呢，啊，立刻啊，一连洪水冲下来没有用，这样呢，啊，一都一都时啊，将各种安针的东西，啊，这各种安针东西塞进去，然后。 都冲，它都喂出来了，我的，那都冲，都冲，就呢，这个出来，它都冲，它都，啊，高度不准确，咁啊，然後啦，嚇，應該差不多啦，OK，啊，咁呢個膠袋咧，等一陣，你關先俾個時間，我睇睇，等一陣我對你。 冲一下，我只有我后光剂，我几天先来搵一次的， <laughs> 停一下，停咗三次了，因为我我我揸住我啲大手光剂，嗰张以前我想丢嘅，唔得啦，嗯，咁然后呢，我再最啊，再短多几次，因为呢油啊，点住，诶各种黑色嘅，所以也是要弄清楚啦，啊，嗱，你照一下，里面有点黑色的，看到啦。 今日好啦，我再来多次，冲了它啦！哎呀，我刚才没有事，气动啊！OK，你说做做视频给你们看呢，自己有点紧张，什么心急啊？你看我就补一下，没办法了，不记得， <laughs> 因为做给你们看呢，有很很紧张在里面啊！来，这里多钱。 本来不需要的，我不记得，没关系啦。嗯，等我重复做一次给你看啦，我我怕，我怕你们不记得，OK。嗯，我重复做一次给你们看，我怕你们不记得哈。咁然后呢，用那个袋，啊，在旁边，咁叠叠叠然后拿那个，拿几个，啊，拿几个，那就

也是用同一個方法。為什麼令到個刺動完全乾淨啊？啊，嗱，真係隨便先，盡量將個刺動嗱，你別水，你不可以沖刺了，氣手太快，它弄不得安站。我踢它啦，你冇捉進去啊，唔會啦，因為個膠袋蠻大嘅，嗱，將裡面嘅東西盡量啊沖走它。 来上们看到三只金，真的很干净，很漂亮。OK，差不多了。啊，你看这边，好，好干净了。啊，下，可以冲了，堵晒的。OK，拿出来。咁饮下啦，我再重复。飞衣衫，嗯，飞衣衫咗之后咧，咁然下啦。我等一下，只金，一下，下。我晒干给你们啦。还有一度要怎么清洁啦。 买一块布，一块布，呃，什么清洁剂也可以的啦。 <laughs> 你看我有什么弄什么哈，这样有什么弄什么的，没所谓的， <laughs> 最重要是方便哦。那个也是清洁剂来的嘛，对不对？掏块钱啊，这样，这样，这样，本来洗时就七手八仙的。 只不过你喜欢哪哪种也可以的，没问题的。因为那种东西不不一定会，只不过不需要很麻烦的东西，啊，直接就令你们觉得很不不太方便啊。我们做个分隔先，两边边全部洗一下先，这个分隔先，去一下先。然后那到什么？你是讲这些？然后那到很重要啊，那个蛮重要，还有那个，那都是蛮重要 所以我我告诉你们，用一个水接嚟洗厕所咧，真系谂法运，我没有骗你，真系谂法运好多人啊！我以前都不会用噶，后来去了朋友赞嘅咁好用，你教我啦。嗱， <laughs> 然后咧，咁啊，然后咧，我就冲呢个。姐嘛，嗱，你看看方便啊？用唔用包纸？包纸有点黑色嘅，我就不太喜欢啦。以今天没有用到报纸啊。 有它的好处，有它的坏处咯哈。坏处就是它的很黑咯。啊，你看喜欢就，其实赞一赞可以，因为你刚才说过来的了。哎，可以在里面去翻的，我没有骗你的。你看我拍视频到现在，用那个厕所，完全用一个方法，是没有用到什么呃什么什么清洁剂啊，什么什么粉啊，刷么粉啊，什么粉啊，没有没有没有完全没有。 因为我不斜得，我我我玩做做嚟未有多條，很完美。我我時工人给你看一下，啊咁你然后啦。最重要一条坑啊，啲坑，因为啲肉咧会黏住氣質，嘅，不奇怪嘅。因为啲肉系黏住，后個切斷嘅，后将嗰啲尿石完全沒有喺度去嘅。因为我我现在很夸张啦，因为我要做幾你们看啦，比较清清楚楚啦，对唔对？啊，所以我也是有種，啊啊。 O K，搵住俾我食。咁然后咧，呢个步骤是怎么做啊？咁啊然后咧，啊，你怎么做。O K，嗱，搞掂啦。啲还没有完全干净，对，没关系嘅。你一次过，因为翻茄会热烂我马桶嘅，我肯保护你个马桶，现 <laughs> 在我当他宝贝，这么爱护他嘅，这么疼爱它嘅。我尽量将啲屎粉冲走。 叫一下，紧一点。大概那个用了几多个月，我不太记得了。好像有六个月、七个月，上次做视频到现在，你看我几多？是很像刚刚买回来，的。就是用这个方法，我完全没有用啊清洁剂，呃，完全没有用什么苏打粉啊，什么什么什么醋啊，什么都没有，就是用一种洗衣粉、洗衣沙、洗衣用这个简单的方法，以前教你呢，因为我。 而且就刚刚发明嘅，没有想到有一种更方便、更好用嘅。后嚟嘢人嘅懒惰先至聪明出嚟嘅嘛，所以懒惰嘅人真系蛮聪明嘅。所以我告诉你，怎么样，就是用里面嘅东西，怎么弄出来，安安静啊。还有啦，咁啊，我唔用铁报纸啦，报纸，反正我不喜欢，我就用呢种，呢种纸，呢种纸很好用。

嗯，放喺到呢个有打进嗰个马桶，后箱几啲水噶，嗯，令到自己有哎呀，好像不太完美啊。咁咧，你你将啲水咧，因为水跟油系分离的嘛，如果给啲水咁样，啊啊分离就不好啦，吓，还有部差点就不记得啦，呢个也是蛮重要多，嗯，为什么？因为这个厕所咧也蛮。 蛮有种臭味道的，啊，所以我也我也做出给你，我咧嗰时呢种一定很重要，因为我准备张油先，我准备张油先，呢系油嚟准备先啊，为什么我令我都对你们身体说话，将啲水装出来，为什么将啲水装出来，这系令到拍紧厕所咧，完全腐蚀啲油啊！本来呢呢 起酥，等一霎时嘛，我不知噶，真系有啲时候做起来真系，我要快啲。你们看嘛，所以变咗我不可以慢慢上，诶，所以变咗而家先想到，呢个步骤系做嚟先嘢熟水啦，我有时都跳起咁出嚟，咁你个头发够唔够啦？其他嗰我仲味道啦，吓，差唔多，啊，你睇啦，差唔多，啊，你照一下，照一下。 接一下，啊，接一下，差不多了。哎呀，我们都不用等了，啊，对了，那剪最低了哈。干嘛最剪呢？啊，把点油啊，扔了，我怕油，楼先冲掉出来。来看，来看，来看，来看。啊，倒住先，倒住先，开过关节下，过动声，因为会发臭的，啲空气走出来很燥嘅，要带鼻面。咁啊，而家复住声，嗯，OK，嗯，就系呢个步骤。嗱，取奶用铁梳。 现在先来用厕所，唔似唔似，只只不过才我我心智我做错了，现在先至用水抹呢个，啊，不似不似，啊，没关系，嗱，将将啲水抹走先。因为什么会这样呢？我完全将一种油啦覆住个地，嗰啲尿嘅血啊、臭味道啊，就不会粘住只个马桶，它就二十四小时保持你个厕所清洁。 你看我用了好多个月咯，我不太记得几多个月。你看我视频就知道我几多个月做到现在，你看医生就知道到现在有多长时间。我弄到个马桶这样，就是用这个方法。然后呢，嗱，我啲水全部打走了啦，OK 啦。咁然后咧，嗱，所以以前教你个方法咧就比较麻烦一点点，但是咧，你食都可以拿嚟用嘅，当中啊，试试尝尝啊。咁啊，你准备一个杯。 我那个我睇阿渣男啊，阿渣很喜欢吃油，不管咩油也喜欢吃的，嗱，你准备两个袋，不是每次问嘛麻烦啦，找都麻烦啦，不是贵唔贵便宜不是问题，要麻烦啊，咁啊你准备两个透明袋，透明袋咧就知道它有没有厕所阴间啊，渣头男啊，呢个袋咧很多油噶，咁然后嘢就唔做啦，吓，咁我冻就不用管他啦，而家我就打油啦。 难啲仲有啥？啊？啲仲有系啊，针车油啦，美康油啦，啊，橄榄油啦，哎，什么都可以啊，啊，你总之系油啊啊，有啲水质嘅水汪汪就 O K 噶，冇冇用一种啊凝固嘅都好嘅。嗱，你你用水汪汪嘅。嗱，我上次介绍俾你看，我不用上住啦。咁然后啦，嗬，你嗱整个厕所包括呢条边，我咁样讲，啲一点点，啊，就这样。 à thì chứ mày hàng quá ta chơi tiếp bên à tiền tiền được cố nhân hôm nay đi tôi chỉ tổng hàng trung chưa anh chưa chân đi tổng sai chuẩn chuyện cái mà đi phát tháp cổ dấu lắm ừ, bị quan gì ừ, tổng đi liền xịt rồi nhưng mày phát tháp rồi dấu chỉ bút tập à xương lên à đi ra đi xương lên 玩住覆住油，啊，啊，我洗的好干净啊，所以有点就那种脱上去，脱上去就变成嗰啲坑玩住覆住油。当大便尿呢，呃，不会黏住个厕所，我怕对你说，你頂能去吃当然有的啦，因为里面的东西藏住里面，还有加住有黏着，它没有清住個马桶，已经成功了了，黏住。 用洗一下就企住杯切住個馬桶，保持它清洁就够了哈。不需要太過玩美，隨便你你做單了都，不可能啊！ <laughs> 嗱那我做多幾次给下看做咩咧？將啲嘢嘥進住嚇，嘥進住，嗱你也進住，得给他看，啊得啦得咁然後咧，我觉得佢真係很很多油啦，应该清爽。 打到玩啦，啊！你看嗱，然后咧，啊，我料砂用，真系不算靓色，不需要麻麻麻烦啦，又要找又要赚嘛？嗱，咁我用一点点提示，冇冇靓色，我大概三天试一次啦，不需要天天试，个即隔天试嘅几日啦。你将啲银针嘅油啊，咁啊，打走咯，因为你你难得嘅，哎呀，找个袋啊，找个袋，每次都找个袋。 麻烦嘛，又来不及，所以唔系话啊靓色，你不靓色，因为你你想时间对我们是蛮重要的嗱，跟你手工一点点就够了，咁啊然后呢，套住来，啊咁啊然后拿个杯啦？我哋就不熟讲杯，我用塑胶，塑胶不可以用油嘅咩？嗱，塞进去，撒起用啦，咁啊然后啦，我就拿个袋套住嚟，啊然后。 挂一边，夹起来，啊，卡住来就 OK 了，没没问题噶了。你看，我做张床方便的，最紧也方便了懒惰鬼啊。OK，今日搞掂啦，今日个厕所咧，刚才咧用那个水有冇冲尿啊？有啊，有没有啊？用个水冲呢度啦嘛，有啊，冲呢度咯，啊，现在冇冲啦，算啦，没关系啦，你反噶有啊，冲尿啦吓。 我好太急紧啦，太过紧张了，冲一冲咯，冲一试玩翻架，一冲冲冲冲，整个冲，你打了油唔好冲啦，吓，等一下了 OK，就是这么简单啦。嗱，你照一照个厕所点，再睇下，照一三啊，用了几个几个月嘅厕所，不太记得，唔得，应该有六个月多啦。啊，OK，嗯，OK。嗱，我现在拍到这里啦，喜欢的。 六个了。不过告诉你，呢个第六个的最成功、很顺时针。呃，因为我将它很多改良咗之后呢，因为方便我们很多人呢，还有你知道时针对我们来说很重要嘛，所以我就学了这个方法清洁，很方便，不用麻烦。OK，拜拜。